Vamos fugir. Essa mira é muito cu. É o cu. Nossa, filha da puta. Quem trancou a porra da porta? Ah, não, mano. De onde apareceu? Deixa eu fazer minha mira. Minha mira. Moleque. Surprise, motherfucker! Que isso? Que isso? Gente, puta que pariu, joga o caralho! Joga tudo, joga tudo agora! Foda-se! Morri. E morreu! Tô voltando, tô... Bom, levantei minhas caixas. Uma caixa na caixa. Minhas coisas não vai sair nunca da caixa, porque eu estou sempre me hum, dá noção. E ainda bem que eu tenho qualquer coisa. Nossa, né? um filha da puta, né? Fudeu. Vamos tomar no cu. Né? Meu Deus, não para de vir zumbi também, né? Vocês querem que a gente fuja ou o quê? Puta que pariu. foda-se esse jogo também, não sei porque eu tô jogando. cat cat cat cat cat cat cat cat Pô, filha da puta, chama ele, né? Eu chamo melhor? não é nem isso, tem que mandar em mim, né? Que coisa. Tá? Olha. Ai, Guilherme, deixa eu me apresentar aqui, por favor. Só isso assim, me apresentar, porque é o último dia que eu vou, tô gravando vídeo e vou editar amanhã. E aqui nessa caixa eu vou colocar minhas coisas. Aqui tem um controle, eu vou colocar minha pasta de atividades. Eu gosto. Vou fazer o CMR. Vou fazer meus bagulhos. Cola, essas Eu vou até colocar aqui dentro, né? Porque eu já tenho que arrumar as coisas. e Deus, eu vou arrumar. Uh. Zé Bruninho, tô indo. Mano, é muito bom aqui o mouse, hein? Mentira. Mentira, mentira. Vou mirar. Se passar, vai levar dala. Ah, não era você não. Ah, eu não sei mirar. Sai da minha frente, seu socorro. Tá, desculpa. Desculpa. Ah, não. Não, não acredito. Não acredito. Ok, eu vou mudar de sala aqui. Que tá um... Nossa, filha da puta. Ela poderia ser a doentia da escola. Oi. Ah, filha da escola. Aqui tá muito grande e a mochila não encheu. Eu sei que vou encontrar ela por lá. Hum, eu vou contra outro, tem um contra nenhum. E eu também que tem uma cara toda, homogênea, que é está fazendo publicidade. E eu vou ser assalto. Ah, mas só tem um. Esse daqui que é a metralhadora, porque é assalto, é classe. Enquanto tá estão tudo parado, ó. O golpe de novo. É, eu acho que não vai encontrar mais jogo aqui, então eu vou sair. Tem uma proeza só. E foi muito bom. Nessa semana. Vamos aqui dentro. Essa aqui é de. Ah não. Eu preciso de uma fumada com três buracos. Então, eu vou ter que tirar essa caixa aqui. A caixita. E vou ter que minimizar umas coisas ali também. Não isso, meu Deus. Olá! Que isso, rapaz? O bot tá boiando aqui, ó. Não, bonito, não sou brasileiro. Bonito, eu não abro inglês. Bonito. Esse mapa aqui é de Half-Life 2. Muito Half-Life 2. Eu sou muito ruim de mira. Igual você que é isso? Já testar minha habilidade me movendo. Não, não tem como. Meu Deus. Ah, puta que pariu, manito! Ô, oh, caralho, eu tô aprendendo a controlar aqui no WSD. Me derra. Me derra. Nossa, mas tá muito ruim a mira. Puta que pariu. Aqui é chupeta. Manda salve pro vídeo, manito. Pela razão. Você. Não sei por que eu falo, né? Não, é, eu não vou falar mais. Não estraga. Ah, eu já falei que eu sou português, né? Que é isso? era, pra me ter zoado com eu espanhol, mas eu tô tão triste que eu não tô conseguindo fazer mais nada. Vamos pra zoar, tô fervindo agora. Agora sim parece cena de filme, ó. Manito, cansei desse mapa. Ué, a gente mata um e já sai, nasce outro do outro morro. Ué, bloqueio carro. Agora sim, agora sim. <laughs> Ah, eu tô perdendo eu não tô concentrado. Eu não tô tão triste que eu não quero nem falar do bagulho. Já, já falei demais. Eu fiquei, fiquei desesperado, aí falei pra algumas pessoas pra ver se me ajudavam. Deu nisso, uma confusão. Calma aí, ô caralho. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Ai, ai. Meu Deus, que bonito. Foda-se, mãe. Foda-se. É nove. Botem, caralho. O cara morreu. Ninguém matou. <laughs> Vocês não sabem com quem estão lidando. <laughs> Ah, eu não posso fazer uma votação por 3 segundos. Ai, ai! Ai, ai! Que foi isso? O ar ninguém... Ah, deu problema com a conexão. Auto desconecte em 10 segundos. Ah... Eu não sei o que aconteceu, acho que eu vou mudar de jogo. Bora pra em copo. Eu não sei porque. Vamos nessa aqui, vamos entrar na última. Vou mostrar minhas caixas, né? Não vai ter como matar as caixas, mas... O que foi isso? Mano, por que não bate nele, olha lá? Eita, Brasil! Brasil, polividorinho! Ai, ai! oi. yeah. <laughs> Estou recebendo eu vou mostrar aqui as coisas. Só tem que mover essa caixa daqui. essa caixa aqui de livro. E já está tudo andado Essa caixa aqui. Aí eu vou colocar essa pasta. Aqui nessa né, caixa de livro, essa pasta aqui é muito bom. Eu guardando minha folha. Poção, amigo, eu não vou ser muito estudioso, eu não gosto de estudioso. Nunca falo, nunca pra mim. Gente, eu poderia hoje, hoje eu marquei de gravar, mas eu poderia hoje acordar com uma crise essencial enorme. Mas ainda bem que eu tentei, ter uma coisa com a crise, porque se tá acontecendo isso, nem, eu nem iria gravar. Então, e aí? Então eu não iria gravar. Vou a gente tem que fazer aqui, não tem. Às vezes entra um grupo massa de brasileiro ou espanhol, mas aqui ninguém fala, ninguém faz nada, né? Ninguém aqui, né? Então tá sem graça. por esse jogo. Eu vou ele tá muito desligado. Essa parte aqui. Olha onde fica todos os meus papéis escolares, minhas coisas. Um dia eu vou voltar, é, mostrar. Mas assim não dá para mostrar coisas. Eu também tô pensando. Eu entrei no mesmo mapa. É, na mesma sala, também acho porque hoje é, não é dia, né? Pra ter gente online. Estilo. Eu deve ter muita coisa. Muita coisa de esse ano. É um final de ano também. Tá sendo um final de ano. Igual ano passado, também. Igual a 2017 tá ainda não entendendo bom, mas pelo menos eu, não sei se eu precisar, Então vamos retornar um pouco. Então vou colocar aqui também. Nossa, agora o caderno é muito grosso. Aê, maldinho capaz. E aí? Que é isso? É que putaria é essa aqui? Meu Deus, eu sou muito bom. Vamos, amigos! Eu tô precisando que eu tô falando no WSD. Calma, sua vagabunda. Uma bala. Ah, não acredito que não matou, né? Ué, cara, você vai morrer. Não morre, não morre não. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, seu filho da puta. Ai, ai. <laughs> Meu Deus. Go, go, go, caralho. <laughs> Agora vai. Não, pera aí, o quê? Quase, hein? <laughs> É o que, mano? Aê! forte agora. Manito. Ai, eu caí! Vai com calma aí, seus filha da puta. Eu não tô enxergando nada aqui. Vamos, vamos, manito. vai no braço. Só voltou zumbi da respawn atrás de mim. Muito fácil, muito fácil. Então eu não sei falar porque eu não sei se eu presto atenção no jogo ou falo. Quando eu tô jogando, eu só consigo prestar atenção no jogo, que raiva. Né? Ah, não, botou doendo. Manito! Manito! <laughs> O bagulho tá subindo aqui, ó, velho. Olha lá, o cara tá subindo sozinho, filha da puta. Eu vou fazer o botão, foda-se. Ele vai morrer. Ele, vai, ele tá morrendo. Morremos. Doeu. Ele ainda ganhou, velho. Ele ainda ganhou, que filha da puta. O cara é bom, velho. Né? Vou levar minha caixa com o tudo. Tá vendo? É bom, bom, bom. Ô oh, caralho, eu tô deslizando aqui. todo mundo estado já fica no portão. Ai, caralho, puta que pariu. <laughs> Só pra apertar o botão. Não, não jogo LOL não. Por quê? <laughs> Esse cara pensa que me engana Ai, filha da puta. Vai tá se fuder, não pode nem mais brisar aqui. Ai, bugada da caralho. quê? Que que é isso? que é A escada quebrou! A escada quebrou! Mano, tá muito filha da puta! Mano, eu sou os caras, velho! Ai, meu Deus, desculpa! Eu atrapalho o jogo do cara. Mas o que significa isso aqui no meu computador? Alguém sabe mim, alguém sabe mim. Que isso? Mano, o que eu fiz, que eu fiz. Desculpa, eu não tenho campeonato. Eu não sei qual é o meu problema. Nem imagina o que eu fiz. KKKK. Adios. Hadi o